لا لا لا لا جاني وحدة الكلب الخفية بغا يعضني من كرعية أمورا ينبح عليها زي حوشنا فيها الظلمة ياي آه ياو ياو ياو مياو غادي نغلقها بالسير دينا